エスエンドリクエスト2をプレイしようはい、パチパチパチパチパチパチ。はい、というわけで今回は私が実況に挑戦していきたいと思います。はーい。はーい。ハートちゃん困ったら助けてね。 <laughs> も任せてくださいよ <laughs> イエス本当にイルハートの続きからかなそうだねうんではではお願いしますバックアップのバフが練習であるねバックアップのバフバフっていうのは自分の能力が上がったりするうんうんあああっちなの聞いたことあるよデバフ、うん、がデバフは、うん、悪い効果悪いやつか効果を落としますみたいな 呪いバグについてうんこの地面にあるのが呪いバグっていうのねうんうんこれを踏むといろんなバフとかでバフがかかったりするようーんで搭載画面が出るのこれだねこれを踏むと攻撃力が上がるけど1000も上がるああなるほど いますれ結構コントローラーブブブブってなるよねねえあっあっ行くわ これをなんか直線でやったらいいもんねそうだね攻撃当たってすごいすごいフィールドが円形だからいろんな方向に飛ぶんだねうんうんうん直尻尾攻撃胴体以上についておなるほどあ本当後も継続するはあ 毒とかそうだね毒になったらちゃんと直してあげないといけないねうん、うん、なるほどねはいなるほど入らないわえ挟まれてやがるわ、うん、 <laughs> 挟まれてやがるぜ避けます避けましょうヒルとかが使えるのかな、うんうん、韓あちょうど出る楽しいおこれはパックは3個使うとノックダウが起きるけど、うんうん、これは1個使えばノックダウが起きる こあれだえっとポイントが減ってるから回復しようあ大丈夫よしそうおおなんか星がおおおおすごい消えて でもあとこれ2ちだけか1体かよしプパンチよいしょーやらなかったんだあー勝ったーあーかわいい次へ行きましょう嫌だもんあ今度は青いバグがあるね青はなんだあ、当てよう毒お 怖いのは p e f って書いてあるからデフェンスかな全然守備力あこれは踏んでも入ってないへえー、英語読めねえ読めなくても大丈夫だよイマジナリーがいいいいありがとうじゃあこの時一応英語勉強しない大丈夫だよ <laughs> はいはいそうね おおおかえりはいはいあまだきゃこっちが正面なんだね <laughs> 確かにどっち向いてるのか分かんないねどっち頭になんか生えてるのが前顔分からないタコみたいあっあうん

から濃い方から振るとこの弾いたやつは一発で多分倒せるからこっちから倒しますせいどこかうんなめるんじゃねえやればよしはいはっイエイよしよしよしおお えー、キモいビロビロビロビロビロってしてた今キモいアヒルが入った待っててボーナスがすぐ探し出すやったねうずらヨハタちゃんがいると心強いよ随分と奥まで行ったみたいねあビーナはどこかしらそろそろかなやだよそろそろかなやだよえー、キモキモキモキモキモそっち向きに悪くない <laughs> 今まで見た中で一番キモいそっち向きになんだ <laughs> 箱宝箱かうんうんオープンもらうわリードバングルリードバングル三角でメニューを開いたようん装備はかなおおこれをつけるとうんうん防御が下がるけどスピードが上がるよってやってみようはい時代の進歩ですわ時代の進歩ですなあ イベントかな目の前に今なんかワニっぽいのいるういらないずるよしちょっと手前から歩くどうしたんが聞こえるどうしたどうしたわかんない丈夫だよ鳴き声どこだろうダメだどこにもいない探した <laughs> 探したか <laughs> <laughs> 怖い怖い怖いなんだね。声が大きいうるさいお腹かいてた今ボリボリってしたボリボリええー、あやばあちゃんとスキルの確認をさせてくれるでもさせてくれるってことはこいつはボスト強敵ってことでしょ怖いよよしミルハートちゃん大丈夫だよ、 私が倒すからね。よし。きま怖い。す。怖い怖い怖い。いるよ。なんかちょっと虫みがある。虫みがある。虫みがある。上半身特に。ああ、バフはディフェンス。読みます。なんかだって硬そうだもんね。硬そう確かに硬そう。んじゃあでか。じゃあこっちから。うん。見よう。いけ。 飛ぶかなこいつ重そうやばそうおいけい飛ばない重たい重たいでかいでかいでかいもう背中が幼虫じゃんだって体を丸めて腹で攻撃幼ただすごやばいさなぎの中身ってあんな感じなのかなさなぎの中身は確かドロドロねなんかドロドロなんでしょえいやこんな感じなのかな、知りたくなかった知りたくなかった かない動かないね全然もう動きが決めんだわけですよ重たいけど機敏だねちょっとヒットポイントがあ本当だ大丈かアップしようかなうんそうそうよしおでも両方当たってるよし引き込んでいこういけいレッしてうん輝けいっいっ重いな <laughs> なんでちょっと動きが機敏なのやるバイバイねえやってしまうなバックが3回使えないからこれを使うとバグがつくぞってよしおおやったできる子やはい、できる子や たちもすぐ覚えられるから大丈夫だよえー、頑張る頑張るちょっとうそこのスタッフどもを見返してやりたいああはい体を丸めて腹で攻撃みたいになっちゃいま腹で攻撃 <laughs> えイルハトもこれ習得したいなふんみたいなふんイルハトちゃんの中で攻撃されても痛くないよタピオカパンチタピオカが詰まってるのタピオカパンチ よしよしよしすごいよかったおおレベルアップレベル上がったねうんよし新しいスキルも取得したよ、うん、おおあいいなこう初めてさ2人でねゲーム実況っていうのをねやってみたんですが、うん、あのなんてうんうん なんかあれだね2人でやってみるとさ、うん、自分だけだと気づかないところとかやっぱその山路のりーちゃんの意外な一面とかね、うん、見ることができてね、うん、とても新鮮でございましたうんそうだね、私はこういうの初めてだから、うんうん、くできたかなってちょっと今も不安だけど、でもとっても楽しかったです、めちゃめちゃうまかったわ本当にもうあの前半もあ撮り直してほしいぐらいうまかったわ 大丈夫だよ <laughs> いやでもね今日は本当にありがとう楽しかったうんねはいではでは皆さん楽しんでもらえたかな <laughs> ということでデスエンドリクエスト2実況プレイでしたはいありがとうありがとうございましたバイバイせーの大好き あ、なんか出た。イマジナリーちゃんの好きな食べ物はだって。好きな食べ物か。うん、食べ物、食べ物と飲み物の間ぐらいになっちゃうんだけど、うん、最近タピオカに待ってます、ね、マジマジ一緒じゃんえ、何タピが好き私は、なんか杏仁のやつが好きかな。あ、洒落てる。うん。なんか、普通のミルクティーも好きだけど、うんうんうん、ジャスミンティーとか杏仁ミルクティー そういうのを飲みがちかも。ああ、しゃれてやがるぜ。え、タピオカ好きなんだえ、そうそう、うん、これから一緒に行きませんかイルハートちゃんもね、うん、タピオカ好きって言ってたから、うんうんうん、一緒にタピツできたら嬉しいなって思ってるの。行こう。行きましょう。行こう。行うね。みんな、行ってくる行きまーす。